a Su Daniela Patano e su Euchebau presenta diari, lo magazine della cultura e musica. Waurez beleu devinat am un apparenzio e ma pulido buts de sintesi faito possibile gracios all'aisino buts del congresso permanente della lingua occitana, a queste cop parlarem in verità. amb daisinos presentados per d'estudiants e d'estudiantos de Toulouse Chuan Jaurès, que mercetxi també de cronicos sur la desmaterialització de la cultura, de nostres rapports socials e la pandèmia espaç lluent. Se reveleu l'escasenzo de nos questionar sus ce qu'a canviat en vell un any? La segur tornaretz troba de cronicos mai habituals sur la literatura o la música. Aleu dins les pàgines del diari e abonats-vos.